امك ما حبتنيش ابوك ما حبنيش هذا كل ما يعنينيش الكل ما يهمنيش الولد فاضي والبيت حرام يا الولد حرام يكون يدير الدار يدوقاش في وانا صغار ما مرضاش خذ المرياض اكثر راي الناس خلتك بالقياس اللي عيشت فيه باللي كتبني فيك بعد يقول ما بعد ما نعيشو حتى نموت يوم نهار рождения летнего месяца. Басев, Энзи, Лак.